duherukana urimo gutereta duherukana urimo gutereta utwizeza ko n'ubukwe bwanyu ngo buzaba muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri bukabera muri kigali arena gahunda y'ubukwe iracyakomeje <laughs> ntabwo biracamo harabura gato buriya umushinga wo kubaka urugo nk'umugabo n'umugore ntabwo ari ibintu wavuga ngo ariko ngo nka bya ngo waze twagerageza nyamirambo wani dukeneye ko noneho korona izarangira nyine kure indege akaza ko ntabwo ari mu rwanda tugaho tukagira ibyo twemeranyaho uvugana na sani inshuro zingahe mu cyumweru ni nyinshi zishoboka sani niba mujye mwita amasitari nutamwita sani ujye umwita amasitari kuko urugo rwacu yabasha kwakira abasitari abana nabo bahura nabo yamenya uko byitwaramo urugo rwanjye na sani ntacyo bitwaye ega icya mbere bana urukundo Alright reka nongere mbasuhuze rero mwe mu bamukurikiranye Yellow TV aho muri hose tubanze dusuhuza abantu baba badukurikiye baherereye mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali dusuhuza abantu batwereka ko dukurikiranye cyane baba Kicukiro tuba tubareba cyane aho muba mugenda mukora comment mudusangiza ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye nge DJ Mubera rero nkuko maze kubimenyera iyi ni Yellow TV aho tuba tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye abantu mwaragiye mumenya muri benshi baba baragiye bubaka izina mu buryo bumwe cyangwa ubundi mukagenda mumenya byinshi bigenda bibavugwaho ndetse eh, n'ibyo barimo muri iyi minsi ibyo bagiye bahugiyemo ntabwo ndi jyenyine rero ngira ngo murabona ko ndi kumwe n'undi mugabo ahangaha reka nawe eh, ntangire mwakira turagusuhuje mm, murakoze reka utangire utubwira wibwira abakurikiye iro tv nitwa sibomana emmanuel abenshi banze nka patrick murunana yes Patrick abantu benshi bagiye bakumenya mu runana nyine nka Patrick abandi bakuze nka Pasiteri abandi bakuze nka Sibomana Emmanuel abandi bakuze ngo Papa abandi nyine ni ibintu byinshi ni ibintu byinshi ni amazina menshi ubundi amazina nk'ayo ngayo ubundi tuzi ko mu kinyarwanda ngo ishoka rigira amazina menshi amazina menshi wowe yakomora kuki sinzi nyine ahantu mba ubu n'ubu gukora muri inzu wasanga mpavanye irindi zina ntabwo ari ngewe uyiyita ubwo abayanyita nibo wazabaza ntabwo mbizi mfite amazina hari nayo mutazi buriya hari n'izina bigize kunyita muri pirimeri banyitaga gipusi kubera ukuntu nicaraga kuba iwacu hari mu cyaro nicara hari ikuntu ngo kujunjama njunjamye yenda rimwe na rimwe narwaye inzoka urabona twa twana two mu cyaro ukuntu tuba tumeze wari ivoka n'ibijumba n'iki tukazarwaye inzoka <laughs> mwarimu aravuga ngo ngo ngo dukunda kimeze nk'igipusira najunjamye abanyeshuri bose bahita banyita gipusi <laughs> urumva rero uwo mu mazina abantu bari bamenyereye wenda nka papasita bongereho izina gipusi byo ni akazi byose hari n'andi menshi ntavuga <laughs> yes patrick umuntu ari nko kukumva mu runana ngira ngo eh, abantu bajya bakurikirana runana bajya bumva ukunda gukina na petero umuntu ari kukumva mu runana uburyo kombinezo yawe na petero uba wumva ko basa nk'aho muri abantu bakiri batoya ariko mu bigaragara uko tukureba ntago ntabwo uri muto ntabwo uri muto ndamuruta iriya generasiyo ya petero petero mutesi na william ni abantu ubona ko ari mu myaka imwe eh, mvuga na petero ndamubwira ngo yavutse muri mirongo icyenda n'umunani we na william urumva na mutesi ni muri generasiyo kandi navutse muri mirongo inani na gatanu eh, eh, ni ukuvuga ngo urakuze cyane bavutse bavutse mfite imyaka ingahe ubwo nka cumi ni myinshi rero umva bariya ni kuri ngewe ariko wumva iyo dukina bumva bagira ngo turi bamwe sinzi nyine iyo abantu bari kubumva mu runana uba wumva ko wowe na petero muri mu kigero kimwe musa nk'aho muba munigana ngira ngo umuntu abumva ariko umuntu yakubona agahita abona biratandukanye ubihuza gute imyaka yawe cyangwa se ikigero cyawe no kuba noneho ukinana na petero ugafitingamo ukaba ukina usa nk'aho ungana na petero ahubwo uvuga ko dukinana na minisitiri nyine ngo ijwi sinzi abantu banyita ngo ndi umwana kandi ndakuzana ko ngize igihe gushaka umugore kandi mwanyemereye ko muzataha ubukwe bwanjye kamera zanyu zizazihare si byose <laughs> ugikomoza ku kintu cyo gushaka umugore wenda reka mpite nanasimbuka nkubaze ku byo gushaka umugore mu minsi yashize ubwo duherukana duherukana urimo guteritasanya duherukana urimo guteritasani utwizeza ko n'ubukwe bwanyu ngo buzaba muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri bukabera muri kigali arena ariko byazitiwe na korona na covid cumi n'icyenda nta kundi nyine gahunda yo gukura cyakomeje ntabibamo ntabwo nzakurura harya bita gukurura kwa kuntu n'umukobwa nimugoroba aya hapi pasita ko hari amakuru umerutse gusoma ahantu ngo ngo wa musore wari gutereta sani ngo ngo sani ngo mukubise indobo ngo amubaze nta kinya ibyo bintu byaba bihuriye hehe no gukomeza koko buriya ntabwo ntawabigenera kuko ni abacuruzi ba yutube nyine baba bakora za titire zikurura abantu ntabwo ntawe bihuriye na reality ntawe bihuriye n'ukuri pe ariko mu minsi ishize baguhuje na sani mu kiganiro bamuhuje na sani hehe iyo titire nabonye ivuga ko ngo bakubaze nta kinya wari uri kumwe na sani twari turi kumwe hanyuma se umukobwa arabivugaho iki twari turi kuri aparitemaze arabivugaho iki ubundi impamvu sani yavuze kuri yasa nkaho abihakana ubu ntabwo yifuza ko byajya hanze byatewe na filipita nyine sinzi nyine twisama twasandaye nyine nyine twisama twasandaye nyine byagiye hanze nyine akarenze umuntu bakarushyihamagara niyo mpamvu yabihakanye ubundi ntabyemere ntabihakane hazamo na za soni z'abakobwa bashiki bacu ni uko nyine ariko ubwo duherukana wambwiraga ko ukirimo guhinga atarabyemera ngira ngo igihe kibaye kinini igihe kibaye kinini turimo turagenda umwaka tuwugezemo hagati turawugerereye wavuga ko tuwugerereye ntabwo yaba abeshye ah, ubu ngubu gahunda yo gutereta igeze se noneho amaze kujya muri biti neza amaze kubyemera ameze cyagiye ubwo duherukana ubu ngubu nibura niyo mpamvu ubona mfite n'akanyamuneza <laughs> ntabwo biracamo harabura gato harabura gato ariko hari ibintu bitagomba Eh, ngo mvuge ngo byeme byarangiye buri utahuye n'umuntu amaso ku maso hari mugomba kwemeranya eh, abcd kugira ngo noneho abe komvenke noneho avuga ati manitse amaboko so nubwo umuntu aba yavugana nawe kuri telefone haje ikoranabuhanga ariko hari igihe dukeneye ko noneho korona izarangira nyine akurira indege akaza ko ntabwo ari mu rwanda tugaho tukagira ibyo twemeranyaho kuko buriya umushinga wo kubaka urugo nk'umugabo n'umugore ntabwo ari ibintu wavuga ngo ngo ariko ngo nka bya ngo tuhaze twagerageza nyamirambo wani hoya ni ibintu bipangwa bigashyirwa mu bikorwa ariko bigeze aha ngaha bimeze neza niyo mpamvu ubona nishimye ema eh, niba atari ibanga niba atari ukukwinjirira uvugana na sani inshuro zingahe mu cyumweru ni nyinshi zishoboka icyumweru kigira iminsi irindwi <laughs> nta minsi ibiri yashira eh. ngo eh, byatinze byibuze mushobora kuvugana inshuro zirenga eshatu mu cyumweru nkenye inshuro enye mu cyumweru kuko numva zituje iki gitondo mwavuganye ah, twavuganye ejo ntabwo nakwirarira <laughs> niba atari ibanga se pasita uraza kumbabarira ndaza gukomeza ngenda mvanga pasita nshyiremo patrick nshyiremo ema kuko ayo mazina yose yazi gusa ninza gucikwa nkavuga gipusi byo ngira ngo abantu badukurikiranye ntabwo bari buze kubimbabarira <laughs> ijambo rya nyuma sani yakubwiye ejo muvugana n'iri eh, ejo shaka uyu ugana n'umuntu ukoma mwavuze ibintu byinshi wamenya eh? Eh, ndumva akunda kuba ngo sawa rero hmm. <laughs> yes ubwo twizere ko gahunda y'ubukwe rero ikomeje n'ubundi gahunda ni muri expo ground cyangwa ni kigali arena ntabwo turabimenya gusa twifuza ahantu hahurira abantu benshi hari abavuze ngo kujya muri kigali arena ni ukwipasa muremure ntabwo nigeze mbyemeza ahubwo nimo nsaba kwenda nimba bishoboka nimba ubuyobozi bwa kigali arena bwabyemera ko nabonye ari ahantu heza kandi hahurira abantu benshi ubwo bitanakunze hari igikondo kuri expo ground cyangwa se na kan kigali rasare nayo nabonye mike karangwa yarayikoreye mu bukwe nabonye naho hakira abantu benshi ibyo ni ibitekerezo tugenda duhaha mu bakunzi bacu ya yeah. ibyo ari byo byose uri umwe mu bantu bamaze kubaka izina byaba mu gukina amakinamico mu runana no mu ndamutsa za RBA ndetse ugenda ugaragara no mu bindi bintu byinshi bitandukanye ngira ngo bajya kwita papa star nuko hari abantu benshi nagiye mbona muri kumwe hari amafoto menshi ngenda mbona uri kumwe nta mustar ugera mu Rwanda ngira ngo aho yabaturutse hose ngo mubure kwifotozanya bivuze ngo nawe n'ubundi ufite abakunzi benshi sani nawe nk'umuhanzi afite abakunzi benshi urumva ibyo bintu muzabimanaginga gute aho ubukwe bwanyu ntibwazaba nka bumwe bwa Kiremana Knowless ngo ntago ari launch ugasanga mwatumiye abantu bo hafi yanyu gusa ntibikabe ahubwo eh, nyuma y'uko bampaye ririya zina ngo papa wa sitari se papa sitari nahuye n'ikindi gitutu cyimbaza ngo mama sitari ngo azava hehe ntiyabonetse sani niba mujye mumwita mama sitari nutamwita sani ujye umwita mama sitari kuko urugo rwacu yabasha kwakira abasitari abana nabo bahura nabo yamenye uko byitwaramo so byaba bitandukanye no kuba nazana umuntu wenda uvuye hirya iyo ngiyo atazi iby'abasitari so uriya ni mama sitari ako ni kayeke e nongeyeho so urugo rwanjye na sani ntacyo bitwaye ega icya mbere bana urukundo buriya ahantu havuka ibibazo ni abantu baba badafitanye urukundo eh, nk’abakunda yenda ari agahararo abakundanye yenda kubera iki ntabwo ariko bimeze ngaho nguko rero ati “Sani mwongerereho izina rya mama sitari bakaba bari mu batije rero niyo TV mukomeje gukurikirana njye DJ mubera ariko hano undi kumwe na Sibomana Emma turimo turagenda tuganira arimo aragenda dusangiza <laughs> ku rukundo rwe na Sani reka dusubire inyuma gato mbere yuko twihuta tukagera ku bukwe umunsi wa mbere ubona Sani byari hehe hari ryari byari byifashe gute kuri uwo munsi wa mbere mm, ahubwo bihuje n'ikintu narimo mpanga ndashaka kuza gupostinga akavidewo duhura bwa mbere Eh, hari mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani sinibuka itariki mu ka kigali eh, muri cya gitaramo cyateguwe na badarama bose wa demeni muri ntuza muri muri cya gitaramo bise celebrities christmas party eh, nibwo nari mbonye sani bwa mbere mbona ahingutse hirya anyura kuri red carpet yambaye yakanzu bavuga ko yamuhenze mbona ahingutse mbona abanyamakuru bose barimo bakamera mbona abaye nk'abahungabanye nanjye ngo niriha nawe uhingutse ngo bose nari muzi nanjye urumva naramukameye turangira tujya kumufata intebe na irene muri ndahabi so nubwo namubonye bwa mbere utumugirira kuraje oya oh, ntabwo gusa ntabwo byaza ako kanya erega buriya ikintu abantu batazi ibintu by'urukundo nta ntiwamenye ntibigira forumire nka za forumire twigeze twiga muri za segonderi ngo teoreme do pitagore teoreme do tares urumva ibintu by'urukundo ntiwamenya niyo mpamvu ushobora kwisanga uri umunyarwanda wakunze umushinwakazi wakunze umuyapani wakunze umunyamerika cyangwa se ukunze n'umunyarwanda mugenzi wawe nta forumire bigira njye niko mbibona hanyuma uby'urukundo byaje kuza gute waramubonye ubona ni umuntu usanzwe ubona abantu baramushidukiye yari umusitari kubona abonaga ukuntu abantu babaye bafashe attention mpita mbona ko ari umuntu udasanzwe ariko ako kanya wapi nta na nta na gatoya ntabwo nagize n'amatsiko yo ngo ngo nifotozanye nawe sinari muzi nabonaga nibazaga impamvu uwo muntu ari umusitari nkaba ntamuzi byaranyobeye iby'urukundo byaje kuza guterera nyuma yaho nagiye nkurikirana amateka ye nkabona ukuntu afite umutima wa kimuntu ubundi hari ukuntu tumenyereye ukuntu umuntu yamaze ko umunsi ageze hejuru byita kwifunga no kwiyemera no kuriza ibiciro urumva ugasanga ntari kwegereza abantu nakwitabo hasi ariko nasanze sana atari ko bimeze by'umwihariko hari igihe nabonye murengisabe bajyanye gusura abantu mu cyaro mbona ukuntu nyine yicisha bugufi ngenda mubona no mu byo avuga mu butumwa avuga ukuntu avugisha ukuri kandi ngenda umuntu ukunda ukuri nkanga umuntu ugenda azana ibintu by'amacenga n'indimi ebyiri urumva hari umuntu nkora akagucanga ibyo uvuze uyu munsi ejo akabihindura yiyoberanya nk'uruvu ntabwo ari kosa rero bimeze kandi umuntu ni umuntu uzi gukora ni umuntu uzi kuririmba ni umuntu ujya mukina kintu akigiyemo ni umuntu umuramutse mubanye mugahura n'ubukene ntiyaguteza ibibazo avuge ngo ngo ibigo bibuze reka nigendere ni umuntu ubona ko nawe yababaye wumva ko yakoze akazi ko mu rugo ubuzima bwose mwabubana mu bwiza mwabubanamo n'ububi mwakennye nabwo mwabubanamo so ni byinshi ni byinshi ni twinshi abantu benshi hmm, yesi patrick ngira ngo mbere yuko tugera ku musozo ngira ngo abantu barabibona ko ndabona ufite akayifone iyi ni ayifone kangahe <laughs> ah, ni gatandatu esi ngira ngo ko hano inyuma ni gatandatu esi gatandatu esi iyi ni kadose ya sanya <laughs> aze kuki mutuba ko umuntu yakugura telefone <laughs> ubushize se cyo wayibonye <laughs> isayibere ubushize narayibonye ariko nyine wenda simbitindeho ariko noneho mbonye umwanya wo kubikora ubushize yari umukara y'ubushize <laughs> ubundi se ibyo ntibaza kuba yangura telefone ya iphone cyari ikibazo kirimo ntabwo ari ikibazo nari niyo mpamvu ngeze amatsiko ndavuga nenda reka mbariza abakunzi ba ero tv ese ni kado y'umukunzi ntabwo nabyemeza cyangwa mbihakane ariko kuba yasaniye nk'umukunzi yangura telefone y'ifone yangura wayi note atangurira n'imodoka wayi note atagura cyangwa se wayi note njye ntamugurira ikindi kintu wabimugurira ariko twe turashobora kumenya iphone ese ni kado ituruka kwa sani aho ngaho ndifashe pe gusa nyine ino nyine si yayindi wari nari mfite cyagiye iyo wari ufite yari umukara noneho iyi ngiyi ariko wenda yerekana abantu Uh, sani ni umwana mwiza anayingurira nta kibazo n'ibindi yamingura cyangwa se yanjye ibindi ariko ikintu cya mbere yaba ah, yarampaye cyangwa se yampaye ari umusore wese aba yifuza ku mukobwa ni ukubwira urukundo rwa nyarwo kuko aguhaye ah, uburuse ntabwo urukundo byaba bikumariye iki mu buryo bufatika se wenda tuvuge muri ibyo by'amagifuti n'ibiki tureke iby'urukundo ni iyihe gifuti ya mbere sani yaguhaye ibyo hari ibintu biba biri private biri hagati y'umuntu n'undi ariko hari n'ibyo muremera ko bijya hanze ibyo twabirekera muri buri private nta bintu biba birenze kuko nanjye nshobora kukubwira ni nk'aka gasana gahawe n'umukobwa oh ariko ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza kugenda uvuga ibintu wakoranye n'umuntu wenda mukundana ntabwo biba ari byiza na cyane ko oya oh ntabwo biba ari sawa ntabwo tukubajije ibyo mwakoranye <laughs> tukubajije yewe nkubajije icyo yaguhaye oh ibyo biracyari private reka bigume private gusa nyine ino telefone narakwereka iyo ino iracyari nashyashya itandukanye n'ayandi nari mfite ubushize kandi harya ni amezi atatu ashize ashobora kuba yaciyemo nk'amezi atatu ariko kuba yanayigura nta binamwaye da ubwo ntacyo reka abakunzi ba ero tv batware ko ari akagifuti gaturutse kwa sani babifata uko babishaka <laughs> Yes, pastor tugenda tugana ku musozo ngira ngo wakibutsa abantu imbuga nkoranyambaga zawe kugira ngo bajye banakomeza kugenda babona byinshi bigiye bitandukanye njya mbona hari n'utuntu tw'uduposto ujya wandika utu tugambo dusize umunyu kuri sheri bansura bansura ya umuntu ubundi umuntu uri fiye na sheri wawe umuntu uri fiyeriye kumupostinga kuri za status kuri Instagram ndumva nta kintu nta kibazo bashaka kujya kuri Instagram yanjye ngira ngo urayibona hano eh, bakandikamo sibomana akadomo ema ngira ngo kubona sibomana akadomo yema bakareba kuri instagram haba harimo amafoto atandukanye ariko yiganjemo ay'abasitari umusitari wese wifuza kumenya apudeti zishobora kumusanga ariho ya ikindi nkoresha na twitter ni emmanuel siboma rimwe e, emmanuel utangiza inyuguti nkuru na siboma s utangiza inyuguti nkuru ariko by'umwihariko basura instagram yanjye Siboma na akadomo ema ya yesi reka rero sibomana emma tunagushimire patrick tugushimire gipusi yose ngo ni amazina yawe reka tugushimire na java japashe se yapani muri segonde nabo bajyaga babinyita ni menshi na stradema ni menshi ni menshi ndetse reka tugushimire rero ngira ngo tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu ngira ngo n'ubutahane tugukenera nanone uzongera utubwire ngira ngo nababwiye ko mwankurikira kuri Instagram yitwa Sibomana Kadomo Emma ariko bakurikire na Sani kuri Instagram yitwa Sani underscore Rwanda cumi na kabiri ngaho nguko rero njye mwari kumwe na Jay Mubera iyi ni Yellow TV mukomeje gukurikirana ciao ciao